Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Abril Kainrat y esto es Viajando con Abril. Hoy les voy a enseñar algo muy importante que es el comienzo de todo, es cómo sacar tu pasaporte. Y se saca de la siguiente manera. Ponen en Google pasaporte argentino y eso los va a llevar a la página web del ministerio. Directamente ingresan a la sede que les quede más cómoda y ahí especifican qué tipo de trámite quieren, el expreso o el regular. Luego llenan el formulario con su sexo, número de documento, apellido, que en mi caso es Azudaza, nombre, Azudaza, y el teléfono. Ahí ponen su, su dirección de email. Presten atención en escribir bien el email porque ahí van a estar recibiendo la confirmación, es muy importante eso. Y lo repiten. Ahí les va a estar comentando que en su email van a recibir el email de confirmación. Yo en mi caso actualicé la página para ver si ya lo había recibido. Y una vez que lo recibí, accedí al email y cliqué o pinché en la parte donde dice pulse aquí para confirmar el turno. Una vez que ingresas en esa parte, les va a estar apareciendo lo que ven en pantalla, que es básicamente elegir el día y una vez que eligen el día, marcan en el horario que está disponible, que es el horario que aparece en verde. Simplemente marcan en reservar y van a recibir a su email la confirmación. Y eso es todo lo que hay que hacer ahí online porque después directamente vas al lugar, haces el resto de los trámites y listo. Tengan en cuenta de leer en qué sedes van a estar yendo porque dependiendo cada sede solamente pueden pagar con tarjeta de crédito o débito. Así que es muy importante eso porque tal vez van con efectivo y es como, vuelve otro día. <laughs> Entonces, espero que todo esto les haya sido súper útil. Como siempre, espero que leen me gusta. Y si no les gusta, también. Y espero que Cualquier otra duda que tengan, consulta, lo pueden dejar abajo. Yo voy a dejar los links que estoy usando en la cajita. Y que tengan una hermosa semana.